لانونيم تاع البي الفي كوراج يما ما تبكيش كي وليدك ماشي خدام كل ما طحت دمعة من دموعك نعرف باللي زمان خدع انا اللي تربيت التيم وانا اللي كابر في دار بيت لو كان ربي ما كانش في قلبي نوش مكيبي كان طافيت بيني وبين لي زكس حكالو ولقى الخضرة فرقتينا ولي ما عجبوش غناه باين باللي كبر في قطينا انت تسمع قطرة من حياتي تولي تا عجبك فيكتوار انا كي كنت في كرش عجوز طاحت كوما في السبيطار حب العيلة وحب مفان مال قريبين تنسي طار كي جوزت ليالي برا غير اللي اللي قال ستار غلط كي غنيت عليك وراني حاطك على الكار من قلبي ما يداواش ده بعيد لحمة القطار يا طفلة انا يا ضايع ما عنديش ما با قبلكم قبلك معاك دوكا راهم والدين راني حاب نفاصل حياتي ولا نبدل الماطئين نجي نخطب تحتي الفين قولي لي كي تكون بموتالي شفاف يا ديالي دنيا انتي تالي راسي فيني تالي كل خطرة نقول حبس هذا المرصد التالي عرفتني بالكريدي قولوا لا راكي تسالي حبيبي موتالي شفاف يا ديالي دنيا انتي تالي راسي فيني تالي كل خطرة نقول حبس هذا المرص الثاني عرفتني بذكريتي يقولوا لها راكي تسالي كاين اللي شكرا الشمع حسبتها بوطا في جيبي انا كي نضربك غير عارف شكون تجيبي منفع عمرك عشرين سير معاه راح تشيبي ماكريك ماشي بوبا حسيت بقرعة جيبي ما تسقسينيش وين ندور ما تسقسيني امازون ولا الدنيا هادي غابة انا حمتي الامازون من دك اللي نساو العشرة وتقول دينهم العكروة الحيلة ديالك طايفة عليه اكتر مني في بلاي تروة لكش كي نكون جيعان مام دي فوا بدلت ايام نو جامي استشفى وقرب كل يوم بدلت ايام ياك ربي هو العالي مانيش في صومي اونو مليح احسب حكاياتي حكاياتي مازالني نبر اونو لي دارو في ظهري حكايه زادو دارو دعايه نعاودها زوج خطرات قولهم مستني هنايا اللي قال لك ولا اللور ما عنديش المرش ريال تل تاب اسكولار وانا اللي تاب مقايا حبيبي ما ودانيش ففيا فياني دنيا انت يا تاني كلاسي تيني تاني كل خطرة نقول نحبس هذا المرص التاني اللي عرفتني بالكريدي قولوا لا راك تسالي حبيبي ما ودانيش ففيا فياني دنيا انت يا تاني كلاسي تيني تاني كل خطرة نقول نحبس هذا المرص التاني اللي عرفتني بالكريدي Golola qui te salue.